Bienvenidos a Recontra.info, una iniciativa que nace con el objetivo de desmantelar las mentiras sistemáticas de los medios de comunicación de este país, acercándonos a testimonios directos, prensa internacional, en definitiva, todo aquello que nos acerque a la realidad y nos haga abrir los ojos